नमस्ते प्यारे दोस्तों आज हमारे बीच में आ, हमारे अजीज़ आए हुए हैं उनका नाम है पंकज जी जिनका 10 साल का जो एक्सपीरियंस है इंटरनेट में बीता है हर तरह की इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करना जो उनके लिए उपयोगी है तो आज यह अपने बारे में बताएंगे कैसा यह काम है सर हाँ जी टाइम के हिसाब से हर चीज बदलती है ऐसा है आज जो युग है दौड़ है ठीक है दौड़ के जमाने में ऐसे लोग दौड़ रहे हैं हम्म। कहीं भी कोई रुक जाता है तो इंटरनेट उसकी समस्या है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है अब पहले की टेक्निक थी बहुत पहले लोग आते थे हमारे हम्म, पास हम्म, ये पेपर स्कैन करने हैं बिल्कुल बिल्कुल ये बाहर भेजने हैं बिल्कुल बिल्कुल ये भी बहुत पुरानी टेक्निक है बिल्कुल बिल्कुल जो सर अब चल रहा है अब इतनी ऐप्स आ गई हैं व्हाट्सएप बिल्कुल फोटो क्लिक की तो वही वहीं पर ही खत्म हो गई मतलब वहीं जहाँ बेचने वहाँ चली गई नंबर पर इवन मैंने अभी ये दिखा है कि मोबाइल में इंटरनेट लगा हो उससे वाईफाई हो जाता है दूसरे मोबाइल पर मेन से मोबाइल तो की ऑप्शन हाँ, होती है हाँ। उसमें तो ये कैसे मतलब कि आप आपका जो एक्सपीरियंस है आप उस टेक्नोलॉजी को इस आज के दौर में जो क्या डिफरेंस देखते हो सर आज के युग में तो ऐसा है देखो कि मतलब जो ये चीजें जुड़ रही हैं हमारे हम्म, साथ हम्म। इतना ही हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है सही जगह पर चल रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल हर चीज डिवाइड होती है अच्छे के साथ बुरा भी होता है ये हर बंदे के अपने हाथ में होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है किसे सिलेक्ट करना है आप जो हमारी न्यू कम्युनिटी है जो मतलब कि लोगों की हेल्प करना चाहती है एक लार्ज स्केल पे इंटरनेट कैफे कहते हैं उसे साइबर कैफे तो उसको क्या मैसेज देना चाहोगे आप जो हमारी कम्युनिटी है सही यूजिंग करें बस सबसे तो यही है कि जो नेटवर्क सिस्टम है हम्म। इसे बिल्कुल सही सिस्टम से यूज करना चाहिए हमें देखो कुछ सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन देंगे क्या इसमें आजकल सिक्योरिटी ज्यादा हो गई है सिक्योरिटी हाई फाई सिक्योरिटी है सर बिल्कुल बिल्कुल बट कोई भी क्राइम होता है क्राइम करने हम्म। वाला भी पकड़ा जाता है टाइम से बिल्कुल बंदे के अपने मन में ऐसा होता है कि किसी को नहीं पता जिस जिन्होंने हमें सिस्टम दिया बेसिकली उनको तो सब कुछ पता है सारा कंट्रोल पैनल ही उनके पास है तो आज से ये हमें कुछ इसके डीपली पॉइंट्स बताएंगे क्योंकि इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है स्टेप बाय स्टेप ये आप हमें बताते जाएंगे ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए